Opa! Tudo bem rapaziada, Robson mais uma vez aqui com vocês. Então já vou te pedindo um favorzinho, já vai deixando aquele like mais camarada aqui embaixo, se inscreve no canal se ainda não é inscrito, acione o sininho para receber as nossas notificações, deixe seu comentário e compartilhe esse vídeo para todos seus amigos, que sofrem com a ejaculação precoce, para que, eles e você possa se tornar parte dessa galerinha maravilhosa aqui no YouTube. Estamos combinado. Como sempre, hoje tenho mais uma dica top top, para você que já está cansado de passar vergonha e deixar as minas na mão, por gozar rápido demais. Quero que você fique tranquilo. Estou aqui para te ajudar a superar essa parada. Cole comigo que você passa de ano, meu garoto. Depois desse vídeo, você vai ficar com o pepino esfolado. Pô, mano. Mas você já sabe, né? Essa dica que passo aqui no canal, não se trata da cura definitiva da ejaculação precoce. Ela serve simplesmente para caso específico como um encontro marcado ou um esquema com aquela mina massa, para você não fazer feio na hora do vamos ver. Por mais que essa dica que você vai aprender aqui hoje funcione, é de extrema importância que você que é casado ou namora e sofre com essa triste realidade de ejaculação precoce, merece algo mais especial e profissional, não é mesmo? Clique no link da descrição ou no primeiro comentário desse vídeo e conheça o protocolo épico para sua cura definitiva e siga os passos a passos enquanto ainda está disponível. Com isso, você vai receber o guia mais completo e mais top pelo seu e-mail. Com esse protocolo em mãos, se seguir certinho, te dou minha palavra que você já estará curado em quatro semanas. E outra, você irá aprender como chegar com a cara de pau em qualquer mulher. Combinado? Bom, o recado foi dado. Agora bora para essa poderosa receita. Hoje, eu quero te apresentar a lidocaína. Você sabia que ela pode ajudar você a retardar aquela gozada? Todos nós sabemos que hoje é bastante comum. Homens com disfunção erétil e com ejaculação precoce. A lidocaína, na minha opinião, é um dos melhores truques para retardar a ejaculação. Agora, vamos deixar de conversinha fiado e vamos para o que interessa. Você vai precisar ir até a farmácia mais próxima da sua casa e comprar o anestésico. Fica tranquilo, vai por mim. A lidocaína não é perigoso, nem prejudicial ao ser humano, por ser um anestésico tão leve não exige prescrição médica para a venda desse produto. Esse anestésico é muito comum e usado por em pequenos procedimentos e não faz nenhum mal para quem utiliza. Pelo contrário, vai te ajudar muito a controlar a sua ejaculação na hora do vamos ver. Agora, como utilizar esse gel mágico para retardar a ejaculação e durar mais tempo na cama? Primeiramente, você vai aplicar um pouco desse anestésico que dá uma aparência com o Vic Vaporub, na ponta do seu dedo apenas o suficiente para cobrir todo o corpo do seu pepino. Depois, lave e se masturba um pouco até conseguir ereção. Abra e aplique o gel da lidocaína em toda a extensão. Procure passar bem na cabeça do pepino. Agora, Deixa a lidocaína agir por mais ou menos de 5 a 7 minutos. Depois disso, você vai lavar o pepino. Por completamente, o efeito anestésico irá continuar, pois a lidocaína penetra pelos os poros da pele e o efeito do gel irá fazer efeito e continuará diminuindo a sensibilidade por vários e vários minutos, mesmo após a retirada total do produto. Agora, mano, é só correr para os braços de sua mina, sem se preocupar em passar vergonha e deixar ela na mão por gozar rápido demais. Agora, basta colocar em prática e verás como irá conseguir durar no mínimo meia hora de pepino dentro sem gozar rápido. Sabe o que é mais legal de tudo isso, mano? É um macete antigo e diferente dos preservativos retardantes. Com a lidocaína não. Você sente prazer no sexo porque a pele com pele, mesmo com pouca sensibilidade seu orgasmo será bem mais prazeroso. Então garotão, essa dica merece ou não um like camarada. Se te ajudou, deixa logo o seu joinha, seu comentário e compartilhe com seus amigos. Para que o meu filhão possa receber as melhores dicas para controlar a ejaculação precoce. Combinado? Olha, só para te lembrar, eu já estive aí no seu lugar e sei que é um assunto sério. Quem me conhece sabe que graças a Deus eu curei a minha ejaculação rápida, usando o protocolo mais completo e natural, que está aqui na descrição ou no primeiro comentário. Antes da minha cura definitiva, pesquisei muito e aprendi vários truques para controlar esse mal, truques como esse da lidocaína. Mas a verdade tem que ser dita, o que me curou de vez, foi seguindo o passo a passo do protocolo que ensina de como se livrar dessa praga. Vou deixar o link logo abaixo na descrição ou no primeiro comentário. Hoje, graças a Deus, não preciso de remédios e nem de receitas caseiras para aguentar uma hora e 40 minutos na cama. Se você quiser, você também pode curar a sua ejaculação rápida na sua própria casa, no conforto e sigilo. Assim como em quatro semanas eu curei a minha, é só clicar no link que está na descrição ou no primeiro comentário e fazer parte dessa galera que se libertou. Quero te desejar boa sorte noites de fodas longas, fique com Deus e até a próxima dica. Fui garotão.